turi ku meza turi kurya umukobwa wanjye arambwira ati ariko papa ati uyu ndi kubona uri kurya ati uyu ntaho imana ijya iwandika bene yarantangaje arambwira ati umuceri urya ifiriti urya inyama urya ati nta imana ibyandika ati ahubwo yandika bya bindi wahaye abandi ushaka twe tubiba mu mibiri yacu gusa umuntu akanywa vensenke ikiro y'isukari wenyine n'umugore we n'abana be yarangiza akaza hano mu rusengero ati muduhere imana icyubahiro watugaburiye wowe wagaburiye nde wabibye hehe wumva uzasarura he wambara wenyine kimureka ibintu nk'ibi imajina umuntu ariko mumeze mute umushahara wawe wa de senke samiri ukayarya wenyine ukayarangiza kandi umuntu yakubaza ngo bimeze bite umukozi w'imana ngo nta kigenda wirirwa muri biro ukora imana izakubaza ibintu bikomeye kandi usengera akazi imihigo wahize imana niyo iyizi nzajya ngurira abana amakaye nzajya ngurira umuntu ikarita mwarahize imihigo mwahize mwahinze imirima ariko kuyibibamo yarabananiye kandi mutegereje gusarura Ufite abantu muri korona bariye bonyine ntawe nsabye nanjye narariye umuntu akagenda akagura hirigisi y'umuceri n'amavuta n'ibishyimbo ngo azarya muri korona wenyine uba ufite amashimwe ko wabiriye wenyine ukabimara shima shima si nkubujije shima irareba irareba irareba irareba irareba imana irareba mubibe mubibe kubimenya nibwo buzima visama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'ububyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire dusome ijambo ry'imana mu gitabo cyo kubara ibice makumyabiri na bitatu kubara makumyabiri na gatatu umurongo wa cumi n'icyenda kubara turasoma kubara makumyabiri na gatatu umurongo wa cumi n'icyenda bibiri iravuze ngo imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza someza buri ijana na gatanu umurongo w'umunani n'uw'icyenda zaburi ijana na gatanu umurongo w'umunani n'uw'icyenda bibiri iravuze ngo yibuka isezerano rye iminsi yose ijambo yategetse ryibuka ibihe ibihumbi ni ryo sezerano yasezeranye na aburahamu indahiro yarahiye isaka amen turangiriza mu rwandiko rwa kabiri rwa petero ibice bitatu umurongo w'icyenda urwandiko rwa kabiri rwa petero ibice bitatu umurongo w'icyenda bibiri iravuze ngo umwami imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n’umurimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana ndasubiramo umwami imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babitekereza yuko iritinza ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana amen tugiye kuvuga ku masezerano ngiye kuganira hejuru y'amasezerano y'imana ngiye kuvuga hejuru y'isezerano cyangwa amasezerano y'imana iki ni ikinyarwanda cyumvikana umuntu wese ahita yumva ijambo ryitwa isezerano cyangwa amasezerano ni ibintu ubwirwa uzakorerwa yego ni ibintu ubwirwa uzakorerwa mu buzima busanzwe hari amasezerano tuzi ejo bundi frederic yarayagize hari n'uvuye hano utubwiye ngo nawe yarayagize ngo hari n'andi azagira kuri cumi na kane ayo ni amasezerano abantu bagirana ariko hari igihe kigera aya ngaya akazamo agatotsi tugasubiraho tukavuga tuti twabonye bitavamo aya masezerano tuyahindure hari n'abo nabonye bagiye kuyahinduza umugore aravuga ati nkurikije ukuntu ndi kumva afite uburemere umugabo abivuge mu gifaransa mbivuge mu kinyarwanda dutandukane mu gifaransa no mu kinyarwanda ayo ni amasezerano ah, ajya ageraho agahinduka ariko hari andi masezerano nshaka kubabwira umuririmbyi we yaravuze ngo uko imana iyatanga aya ngo isi nubwo yavaho n'ijuru rikavaho uwizera azabona aya masezerano impamvu aya masezerano akomeye uyatanga si umuntu ngo abeshye munyumve neza muzi ko nyafashwa cyane nkumva ngiye nko kumera ukuntu uyatanga si umuntu ngo abeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze ibyo yasezeranye no kubikora arabi kuko atari umuntu none dawidi aravuze ngo uyu muntu ngo yibuka isezerano ry'iminsi yose ijambo yategetse ngo aryibuke ibihe ibihumbi ngo niryo sezerano yasezeranye na burahamu indahiro yahiye isaka none petero waravuze ngo uyu mugabo ngo ntatinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza yuko ritinze ngo ahubwo twihanganira muri byose ngo idashaka ko hagira n'umurimbuka ngo ahubwo ishaka ko twese twihana uyu mugabo ni mwiza nimuvuge ngo amen duhe imana icyo ushize narafashijwe ndaririmba frank akajya mfasha hari ubwo numva indirimbo zije numvaga twavuga ngo amasezerano yose uko imana yatanga isi nubwo yavaho n'ijoro rikavaho hari igitero yageze haravuga ujye umera nka burahamu ubura amaso yawe ngo ubare ingegeri wizeye ayo masezerano nimuvuge ngo amen uhe imana icyubahiro haleluya mwami icyo wavuze ijambo imana yavuze kandi ni imana y'amasezerano amen murayafite hari amasezerano mufite hari ayasohoye se nibura muribuka ko hari ayaba yarasohoye arahari no kwicara hano nabyo ni isezerano n'abo mumaze kwakira hano ni amasezerano ndashimira imana kandi ndi kumva mw'iri teraniro igiye kudusezeranya ibindi murabyumva ibintu mvuze kuko ari imana ihora iyatanga amasezerano yayo yajya ashira nicyo nyikundira aho yahereye ivuga abagore iyo arangira ntawe bakiriho ariko ubu n'abarihanire kubabwira ngo bana banjye nzabaha abagore maze nanjye yaramumpaye imana ntijya igira isoni zo gufata umuntu w'icyangugu inyamasheke ikamuha umugore w'i kigali baririmba ngo ndu uw'i kigali nanjye nkayikiriza ngo ndu uw'i kigali imana buriya ndagira ngo mbatangarize ko ntabwo gutura i kigali ari impanuka amen mfite umwanya ungana n'uwo mfite kubera ko navuganye n'umushumba ntibiba byoroshye biba bigoranye ariko ndagira ngo mvuge amasezerano umunani urumva ndanyuramo nirukanka kuko buri sezerano twarikorera semineri ndavuga amasezerano umunani umuntu wese uri hano agomba gusengera anayibutsa imana nimvuga kwibutsa imana ntabwo ari uko imana yibagirwa oya ariko umwanditsi yaravuze ngo abibutse uwiteka ntimukagire muti ntimugatuze ntimugahweme aya masezerano ngiye kubabwira ushyire biriya hafi pasita ndasoma cyane ndaza gusoma cyane urajya ufasha gusoma aya masezerano ngiye kubabwira mugomba kuyasengera kandi mukayibutsa imana isezerano rya mbere mugomba gusengera kandi mukanashimira imana ni isezerano ryitwa iry'umugisha isezerano ry'iki imana mu masezerano itanga harimo isezerano rikuriye andi masezerano ryitwa umugisha iri jambo ryitwa umugisha ni ijambo riboneka muri bibiri shiro magana arindwi mirongo irindwi n'ebyiri mu masezerano imana itanga ndayishimira ko ari imana itanga amasezerano yitwa iki umugisha kandi batangariza niba hari ikintu abantu bakunda ni umugisha muzirinde ko uzira utumvisha umuntu akubwiye ijambo rivuga ngo imana iguhereza iki umugisha mubike ibintu byinshi ariko mu bintu mugomba kubika mubikemo ijambo ryitwa umugisha itangiriro icyenda pasiteri nasomera itangiriro icyenda umurongo umwe wonyine wa mbere mwumvire ijambo ryitwa umugisha abatubanjirije ababayeho iri jambo ryitwa umugisha nicyo kintu cyabanje kumvikana muka havuze ngo iki imana iha umugisha nowa n'abana be irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi ako karahagije imana iduhaye umugisha iwuduha n'abana bacu nabo ubwabo muratinya ngo kubyara ngo bazarya iki wese urya iki ngo wese wizute muharanire uburyo iyi migisha y'urubyaro ariko ndashimira imana mfite umwana w'umukobwa ni uko badahindura amazina nari kumwita nyiramigisha nyiramigisha kabisa kakaba ndagira ngo mbatangarize ko abana bacu ni umugisha imana yaduhaye nimujya musenga frederic ubwire imana ko ukeneye umugisha w'abana abana ni iki umugisha ndashimira imana itanga isezerano ryitwa iki umugisha urakumvise aka umugisha itangiriro cumi na kabiri ntujye kure naho aho ngaho somera umurongo wa kabiri mwumve uyu mugisha itangiriro cumi na kabiri umurongo wa kabiri biregeranye n'aho wari uri gusoma ntumve uyu mugisha nzaguhindura ubwoko bukomeye mwe ntimusobe pasiteri ajya basomera nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe nzogeza izina ryawe uzabe umugisha uzabe umugisha munyumvire namwe murumva ijambo ryitwa umugisha imana yabwiye aburahamu iramubwira ngo nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe nawe ubwawe uzaba iki umugisha ndagira ngo mbatangarize ko iri jambo ryitwa umugisha mujya musaba imana umugisha mujye muyisaba n'ibiherekeje umugisha ejo bundi nanditse kuri sitatasi yanjye ndavuga nti twasenze hari amasengesho twasenze tuyasenga nabi uko umuntu yasenze ngo mana ngo ujye ngumpe kwizera nk'ukwa burahamu ujye unongeraho ngo umpe n'ubukire nk'ubwa burahamu twasabye kwizera nk'ukwa burahamu ntitwasaba ubukire nk'ubwo yari afite muranyumvise aburahamu iyo yamusuraga yabagaga ikimasa babiri batatu akabaga ikimasa ariko uwo mushyitsi aragusura ni inusu y'inyama mukazibara kubera ntimwasabye ubukire nk'ubwe ku buryo n'abagore baherutse gukora inama bakura abagabo ku mbuto vuga bati imbuto ni iz'abana ku bukene buhari mwasabye kwizera ntimwasaba ubukire wagura ikarito ya wotameroni ukazigira n'umugabo ararya ubundi abagabo mu itangiriro imana yabwiye umugabo witwa adamu aravuga ngo wejye urya imbuto mwadukuye ku mbuto ari nde mwe imbuto zose ngo ni iz'abana mwasabye umugisha imana ikaduhereza umugisha urimo n'ibyo kurya uduko umuntu aragusura iwawe ukamuzanira agatasi kameze nk'akamwanyweramo igaburo ryera hakabanyije inzara mu ngo zayo udusahani ni nk'amasede kubera ubukene imana itanze umugisha itanga n'ibyo kurya mwanyumvise mu mugisha imana itanga harimo n'ibyo kurya harimo n'ibyo kunywa harimo n'ibyo kwambara harimo n'akazi harimo n'icyubahiro bivuge urabyumvise iri jambo mu masezerano dufite dufitemo isezerano ryitwa iki umugisha umugisha utanga mwami wanjye ubyibushye ari imana ivuga ngo mwana wanjye ndakubyibuhije reka puresha ngo ndarwara umutima ngo ndumva ngo byaza birazamuka bijya hehe iyo atanze umubyibuho izawukura ariko ibintu mwigira ni bike ntimukiza gusenga ku cyumweru ngo ni muri siporo simbi ni nziza muyihereze igihe ariko imana nayo yabahaye umugisha ikeneye kubabona ahangaha uranyumvise ibintu mvuze imana ikaguha umugisha w'inzu aho kuza gusenga ku cyumweru ukaryama mfite agahinda mfite ubwoba sinzi ukuntu muri gutekereza ku migisha imana yabahaye imana ikaguha imodoka y'umugisha sanga uyitwaramo idakwiye gutwaramo imana ikaguha amafaranga y'umugisha mfite ubwoba uyu mugisha iri sezerano ryitwa umugisha imana itanga buri wese abwira imana ngo mana Yehova yere baravuze ngo umugisha utanga nta mubabaro wongeraho niba abana ari umugisha nta rumogi nta wawa nta kibwira imana ngo abana banjye ni umugisha reka niba ubizi neza ko atari umugisha ariko niba ari umugisha abana ni umugisha amen afashijwe ndagira ntewe amen mu masezerano imana itanga harimo isezerano ryitwa iki umu mwakumvise aka kantu aka kantu murakumvise nkaveho isezerano rya kabiri mu masezerano imana itanga ni isezerano ryitwa iry'amahoro amahoro iki ese ajya kujya mu ijoro yavuze ngo ndagiye ngo ariko mbasigiye amahoro ngo si nk'ay'abisi bagira bati ubu dufite amahoro kugera ku rwego uryama mu nzu utubatse ukodesha ugasinzira nk'umwana wisize moviti nta puresha ya piriyave wowe ukaryama ukavuga uti ubwo umwami Yesu ankunda nta mahoro no mu byago nzaririmba nta mahoro no mu bukode zaryama nta mahoro mpembwa na samiri nzanyurwa nta mahoro impamvu mudafite amahoro ni uko iri sezerano ryitwa amahoro mutari mwaryakira amahoro amahoro imana somera muri esaya numva uko uyu mwanditsi yabivuze makumyabiri na gatandatu gatatu esaya umva aya mahoro hararuya amahoro makumyabiri na gatandatu gatatu yesaya mwumva ukuntu imana itanga amasezerano ugushikamijeho umutima uzamurinda amahoro aha uko akwiringiye rekera urabyumvise ariko nyavuga nkumva ngiye nko kwirukanka ugushikamijeho umutima uzamurinda biki amahoro masa ni iki mumfashe iri jambo iyo ngo ni amahoro masa bivuze iki nta puresha ni amahoro masa masa aka kantu uko numvise nshya masa ni isimana yanjye nta mvange mbega ni woroje ni karita ni woroje amahoro amahoro yesu abantu be ntagira akagero ntarondoreka ni iki kibabujije amahoro ni iki gituma mudasinzira ni iki gituma ukabura amahoro kugera ku rwego no kurya bikuru ariko umuntu ubuzwa kurya ngo nuko yabuze amahoro yarasaze nawe ukabura peti ngo ngo ngo urya ngo wabuze amahoro dufite uwadusezeranije amahoro kandi tumushikamijeho umutima ngo azanaturinda tuyabe masa ariko mani nimuvuge ngo amen imana icyubahiro hararuya isezerano ryitwa amahoro pepera umuntu mwegeranye mubwire ngo nkwifurije amahoro mubwire iri ni isezerano harya mu kigiriki ntaho ribamo sharomu bivuze iki sharomu amahoro mujye muramukanya ngo sharomu mwifurizanye iki amahoro abagore babuze amahoro mu ngo umuntu akabuzwa amahoro ngo nuko umugabo we ngo atamuguriye imodoka yakuguriye tapandi gusa ukajya ugenda ukirirwa ukozaho ukirirwa utarasa umujyi ubuzwa amahoro nuko ngo nta modoka ugira ubuzwa amahoro ngo nuko yesu yaratsinze yewe mwana w'umuntu yesu nakuruhura havuga ngo iki yesu nakuruhura uzahora ugenda kandi kandi uzitegenya uzuye umunezero mumbabarire mumuhe dufite isezerano ryitwa amahoro mitima yanyu nituze isezerano rya gatatu pasi ya minota yamfashe pasi isezerano rya gatatu ni isezerano ryitwa iry'imbabazi isezerano ryitwa iki imbabazi imana yadusezeranije imbabazi imbabazi ze zihoraho iteka n'umunyebambe agira neza ari naboti ni naboti ni naboti naboti mushuti wanjye imbabazi imana itanga zihoraho iki mureke izi z'abagore n'abagabo kubwira ngo ndakubaha ariko niwongera nzakumena we imana iguhaye imbabazi nta bindi yongeraho ureka abantu arakubabarira akabyandika ahantu amakosa wamukoreye ariko imana yitubabariye pasiteri yavuze ngo iki kwiza imbabazi muri yohana wa mbere mu rwandiko rwa yohana igice cya mbere umurongo w'icyenda mureke twumvize imbabazi imana itanga urwandiko rwa mbere rwa yohana kumve kwiza imbabazi igice cya mbere umurongo w'icyenda havuze ngo iki ariko nitwatura ibyaha byacu umvewe ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose niyo warekera aho ngaho aka kantu murakumvise niyo wagira utupfa kwatura gusa ukemera irakubabarira ariko irababarira imana hano hari abantu bibabariye bari b'amanyanga imbabazi so ataguha nyoko ataguha areka imana yaratubabariye dufite isezerano ryitwa iki imbabazi imbabazi ze zihora iteka dusubiremo imbabazi ze zihora iteka ze zihoraho iteka guhoraho iteka ni iki ariko izanyu zirashira hmm, hari umuntu uvuga ati nyazakubarira kabiri ku nshuro ya gatatu n'ababosi n'abakoresha n'ababyeyi imbabazi zarabuze mu bana mu babyeyi ariko ndashimira imana ni inyembabazi mu bintu imana ifite ifite iki imbabazi tuyizamurire ibiganza kuko yatubabariye aya ni amasezerano mugomba kujya musenga mwibutsa imana ukayibwira uti imana nubwo tukiranirwa ariko mu bintu wadusezeranije wadusezeranyije iki imbabazi kandi natwe dutegeka kuzigira niko yanditse muri matayo gatanu karindwi yaravuze ngo hahirwa abanyembabazi kuko ari aribo bazagira bate mushaka uburyo mujya mutanga imbabazi kugira ngo iri sezerano ryacu ribashe gusohora ngeze ku cya kane aha isezerano rya kane twahawe mbega isezerano ryiza we ni isezerano ryo kubiba no gusarura kubiba no gusarura kubibaza muraza kubyumva ko mutigeze muhinga mwese ngo muhinga mu mitwe eh? gahunda ngo ni uguhinga mu mutwe ijambo ryitwa kubiba n'ijambo ryitwa gusarura ni ukuvuga ngo imana yacu mu masezerano yatanze yahaye abanyamasezerano yaduhayemo isezerano ryitwa kubiba reka twumve iki ibyanditswe bibivugaho abagaratiya gatandatu karindwi abagaratiya mu rwandiko rw'abagaratiya ibice bitandatu umurongo wa karindwi iri sezerano ryitwa kubiba no gusarura mu masezerano imana yatanze havuze ngo iki pasiteri ntimuyobe ntimuyobe imana ntinegurizwa imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura ari byo azasa hepfo havuze ngo iki ubibira mu we ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri muri uwo mubiri azasaruramo kubora azasaruramo kubora ubibira ari kubibira umwuka mu mwuka muri uwo mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho niyo warekera aho ngaho gucogorera gukora neza ah! nk'uko igenda igisohora nawe reka murasomera ariko bibiri iraryoha ngiye nkunda gusoma biriyo bambwiye ngo nzabwiriza mba numva nayisoma yose nkayirangiza bibira mu mubiri we mukobwa wanjye twari kuzana uyu munsi nyine ajya kuririmba mu iteraniro rya mbere barajyana ntibyakunda duhereza kuba twicaye ku meza turi kurya uko imana yaduhaye umugisha w'ibiryo eh, nigeze mbibwira abantu uburyo bigeze banyiba isafuriya y'inyama saa tatu z'ijoro ubugari buteretse ku meza eh, hari igihe itanga n'ibyo batwara nabyo ntacyo turi kurya muzi ko burahamu yajyaga arya hari abagabo bajyaga barya amasaha atatu akicara ku meza amasaha atatu akavuga ngo ni amasaha atatu yo kurya ariko wowe urarya wiruka uhagaze ujye murya mutuje ufate umwanya wo kurya nyine wumve ko wariye turi ku meza turi kurya umukobwa wanjye arambwira ati ariko papa ati uyu muceri ndi kubona uri kurya ati uyu ntaho imana ijye wandika bene yarantangaje arambwira ati umuceri urya ifiri turya inyama urya ati nta imana ibyandika ati ahubwo yandika bya bindi wahaye abandi ushaka twe tubiba mu mibiri yacu gusa umuntu akanywa ventisenke ikiro y'isukari wenyine n'umugore we n'abana be yaneza akaza hano mu rusengero ati muduhere imana icyubahiro watugaburiye we wagaburiye nde wabibye hehe wumva uzasarura hehe wambara wenyine ibintu mvuze murabyumvise ibintu mvuze murabyumvise iri sezerano ryitwa kubiba no gusarura hazasarura uwagize ute uwabibye niwe usarura kimureka ibintu nk'ibi imajina umuntu ariko mumeze mute umushahara wawe wa de samiri senke ukayarya wenyine ukayarangiza kandi umuntu yakubaza ngo bimeze bite ngo umukozi w'imana ngo nta kigenda wirirwa muri biro ukora imana izakubaza ibintu bikomeye kandi usengera akazi imihigo wahize imana niyo yize nzajya ngurira abana amakaye nzajya ngurira umuntu ikarita mwarahize imihigo mwahize mwahinze imirima ariko kuyibibamo byarabananiye kandi mutegereje gusarura ufite abantu muri korona bariye bonyine ntawe nsabye nanjye narari umuntu akagenda akagura hirigisi y'umuceri n'amavuta n'ibishyimbo ngo azarya muri korona wenyine uba ufite amashimwe ko wabiriye wenyine ukabimara shima shima sinkubujije shima irareba irareba irareba irareba irareba imana irareba mubibe mubibe mubibe ngeze ku kangahe umugisha isezerano rya gatanu iri muraryumvise ryo kubiba no gusarura dukore uko dushoboye bene data tubibe kandi umuntu wese icyo abibye mwari abona ivoka yeze indimu hari ipapayi yari yari imineke nubiba amafaranga uzasarura amafaranga ubu rero abantu benshi ikintu bari kubura muri iyi minsi ni amagambo abantu babaye abanyamunwa babashyiriyeho n'agapfukamunwa kagabanuka ariko yaranze ni menshi muzasarura uko uvuga abantu nawe niko bazakuvuga ikiganza cyakira igihe cyose gihora hasi ariko ikiganza gitanga gihora hehe hejuru isezerano rya gatanu ni isezerano ry'ubusabane n'imana twemerewe kugirana ubusabane ni iki ni isezerano dufite katwumva ko umwanditsi yabivuze muri yakobo igice cya kane umurongo w'umunani kumva ubu busabane tugomba imana yatwemereye ko imana ntabwo ari umugome harimo abantu batinya kwegera imana kandi birivuga ngo mwegere imana nayo izabegera muhunge satani nawe azagira ate kane umunani havuze ngo iki muri yakobo pasite twumve ubu wegera imana eh, eh, nayo izabegera wegera imana nayo izabegera yemwe banyabyaha ni mukarabe namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima nkomeza numvaga wakomeza ariko rekera kubera amasaha mubabare muboroge murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga ibyishimo bihinduke agahinda mwicishe bugufi imbere y'umwami imana kuko ari bw'izabashyira hejuru ubusabane dufite amasezerano yo gusabana n'imana nimujya mugera ahangaha ngaha rero mujye mwisanzura gatandatu gatatu ah, ni isezerano ry'uburame iki zaburi ivuze ngo iki pasite ndebera zaburi ijana na cumi n'umunani umurongo wa cumi na karindwi zaburi ijana na cumi n'umunani umurongo wa cumi na karindwi mu masezerano dufite harimo isezerano ryo kurama havuze ngo iki sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo imirimo uwiteka yankoreye ubwo narimaze kwiheba nuko havuze isezerano ry'uburame isezerano rya karindwi pasita wihangane hasigaye rimwe ndivuge isezerano rya karindwi imana yadusezeranyije isezerano ryiza isezerano ryo gutunga no gukira isezerano ryo gutunga n'ubukire urwa ah? kabiri rw'abikorino icyenda umunani urwandiko rwa kabiri paul yandikiye itorero ry'ikorino ibice icyenda umurongo w'umunani mwumve ukuntu imana yadusezeranije ubukire gutunga no gukira ah. abakorino ba kabiri bice icyenda umurongo wa munani aravuga ngo kandi rero imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose genda gakeya numve iri jambo ryitwa gusazaho imana ishobora kudusazaho ubuntu bwayo ubuntu bwose mhm. kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mhm. mufite ibibahagije muri byose mhm. nk'uko byanditswe ngo ubwo ngiye ku icyenda ariko hararyoshye ku icyenda havuze ngo iki aravuga ngo nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene uwo murongo nzawongeraho kabisa gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose isezerano ryo gutunga no gukira hano hari abantu bazi ko ngo bakire ngo byarangiye gukira ku nzu yawe bakandikaho ngo frederic house reba hano manura ku nzu yawe wakubaka bakandikaho ngo frederic house kuki amazina yacu atamenyekana ariko imana yaduha ubukire kugera ku rwego ngo umuntu asaga burenga birashoboka imodoka ubu se imana yatanga imodoka gute se gute twaguzwe amaraso ibintu twaguzwe n'iby'agaciro birenze ibyo twibwira n'ibyo dutekereza isezerano rya karindwi ni isezerano ryo gutunga no gukira icya nyuma dusoze amasaha yagiye isezerano rya nyuma twahawe isezerano rihatsa andi yose ni isezerano ryo kuzajya mu ijoro ni akangaka ubutaha muzategura igiterane tuze tuvuge ku ijoro kuko abantu bari kuvuga isi cyane ijoro ntabwo bari kurivuga kandi tuzagenda mu masezerano dufite nsomera uyu murongo aba ariwo dusorezaho uri muri yohana w'ubutungo wa mbere n'uwa kabiri ubutumwa bwiza bwa yohana bice cumi na bine umurongo wa mbere n'uwa kabiri babwira isezerano rya nyuma dufite ryo kuzajya mu ijoro ukuntu tuza havuze ngo iki imuhagarike imitima yanyu mwizere imana nanjye munyize mhm. mu rugo rwa data harimo amazu menshi yaba adahari mbababwiye mhm. kuko ngiye kubategurira ahanyu mhm. kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzaba naho gahunda twagiye gutegurirwa data azagaruka tujyane amen mu izina rya yesu kirisito w'i nazareti umwami n'umucunguzi wacu ndasabye imana kugira ngo umugisha ube ku bana bawe umugisha w'imbaraga amahoro gutunga no gutunganirwa burame no kugira ubuzima bwuzuye igeneye na buri wese kandi imbaraga zawe zikomeze gukomereza buri wese mu mbaraga zawe mana ndasabye kugira ngo uko bagenda n'uko binjira uko basohoka bicaye bari mu mirimo bahundagazeho imbaraga zawe kandi bakomereze mu buntu bwawe urakoze yesu mu izina rya yesu umwami n'umucunguzi wacu amen kubimenya niwe buzima visama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'ububyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire